omukolemi wange uh, kiggundwa awo moses wafiiriddwako omukyala kibi nnyo twabadde ffene namulundu mu ddwaliro awo naye katubagumye abagenda okulabika nti musobola okuziika mu mbeera eno ya scientific imanyi bulungi mwenakmsobola kugenda kuziika abatuuze baffe abalungi awo ekakindu oyo nabadde sekretary waffe owekyalo yafiiriddwa omukyala uh, kibi nnyo uh, naye ate era mu ngeri yemu eggwanga lyaffe tukyalina okugenda maaso n'okulisabira mu mbeera yonna Ah, okulibika nti nno litereera tubigana twebuuza nti oba litereera litya katonda yasinga okumanya kubanga ebyetusomoza byo bikyali bingi ah, mulimu abaana n'ebyana ah, naddala mu mbeera ey'omuggalo gwetulimu naye nga tubakubiriza nti mweyambise ate okusanitaizinga buli saawa okunaaba mu ngalo okwewala okweyacamula nemuteeka atlist oba oliawo mu nkokola okendeeza n'okwewa amabanga ate n'oba otatambula nga tewali nnyo nsonga naye oyinza okubawo ensonga naye nga si yamaanyi nokanjerekereze kubanga omulamu gwetusinga okwetaaga mwami tamula yatugamba wano nti omuntu ayinaabamu netima eryekiseera yajja okusigala nga mulamu so si ettima eryokuwala n'abantu wabula okwewala abantu okuleka nti basobola okujja mu ngeri emuoba endala byo byobufuzi mu ggwanga bikyagenda maaso nokukyankana naye nga ekirungi profesa ffe um, ogwanga owa covidx mukama yamusaasidde ne bamuwayo kristi eka tano naye nga twebuuza oba kinayamba tekiyambe mpozi nemyaka etaano nga jaerere naye kisinga okuamuko ate bamusindisa esoloti eyo gyebamwade no eka etaano eh, musoloti industrial park naye omwami eh, mirundi yabuuza nti yakajjanjabameka oba oliawo kijja kubala bwekityo abaimbi ah, nabo baguddemu enkiko yamaanyi kamiliyoni baganye okutuukawo omukulu salimusale ekyatuyambyeko oba oliawo nebamugamba naye wegatte ne banno naye ate ekisinga okutiisa yabalina eperfomance mukibuga kyeggulu eyo kakati tubuuza ngaabantu tebambadde masiki tebambadde tebawadde social distance pefominga gaba noza amateeka abamu tegabakwata mu ngeri emube naye waawo tweyanzizemu ebale program ekutusibwako kdb kyalenga tukwaniriza nnyo omukulu tamali mirungi ekwata buwukabukatekwata But in the highly developed countries, mm. most civilized countries, regardless of your status, a law is a blind key. It doesn't know its values. This is the difference. Mm. In Africa, See, a law either way. is a cobweb. Mm. Then the country is a small insect. Hmm. era mbeera mbola obuti nti desde kyegenda ekyeyange hmm. eri ku nabbanja nabbanja naye katonda abaleetera ebyebiyo hmm. pureezidenti museveni bwaligenda ngaabalala banne bwebagereza hmm. yemenyanga yoka kuba katonda agenda namulebyebisonis n'akulaga nti mubalaku omulabyeko nti nedda basiiga kufiiridde mubala freedom of the opposition to each other, the politics of achievement mm. and the politics of activity. Hmm. byabufuzi byabikolwa mangu mangu tubeko kyetukolakola awo ekibugumya abantuachievement zezogera byachievement Did you find that? endagaano ki gye baakola nabaatuwadde bulangitibuno obulangiti buno bunyola agudde ku kkuba oba bulangiti ddala entuufu ga byonna birina okubitunuulirwa n'okutegeera ne kampuni And in the case they failed to satisfy you, mm. what follows? senga totukiriza kiri mundagaano eh, nekigaana ono yabizaayo ebintu nabigaana what happens to these people how did they get this award was it advertised was it not mm. is that company kulege jeri omate kolooza gyeri eh, n'okutunulira ebisanyizo byenekoze kuba nabyo eh. bazanyira weewo nti abasajja bano bobatulira thats why they fear me nti byombi mbigatta to excite people and to achieve nabbaja must be backed up by the law hmm. nti muyina saidi akola awo wenyini n'abako byanyonyola oyo bagenda naye walemeddwa okukola kino wensonga kubanga what these people do zembatunonyidde okumala ebbanga jona nembaga nti madda za uganda wano tezijja kubeera solo one zirimu owa bodaboda zirimu owa local defense prime suspect bamutta mubeeramu omukazi <laughs> kitegeeza babikola bebao mberamu suspect omukyala mm. prime suspect bamutta mm. mberamu boda boda n'abaloko defense mm. elements nya strategy e, etambula tekyukabwabaddemu omukyala olekawo akabonero watekedde okubawa obubonero bubaita holmaxgendatumulabe hmm. hmm. bali omusiri mukomera oga nti yaddetukakozi nomulabanga nyo awo ku martin road awo nga tavaawo nabakomando waffe drago bwebaali basika enaku bisatu nkaaga mutaano ku limanda omulamuzi yemu kubeewo namuwabbeyi ku musango ate ogwetagisa limandi eh, anti yabazanye teyaliiyo bagatya abbye emotoka nayenga kuolo yalimbaayo communication yonna eraga alimbaayo yali mubbi naye nga kolo yabba eh. musajja wakiwago nnyo namulabanga awo ku martin road awo erayo nedrago naye nga abantu batya nomwetoloola hmm. nasanga alimukisenge ki naye nga aliwo ebiwempe bina ebiyimiridde ebiwempe bina nemugabe nebiwempe obikozesa nti obiyita biwempe n'atayita amanyi nga baserikale abasinze mu luwembe ati gwe mulumba omutte naye twaba yaŋŋamba nti mukama wo bwakugamba okutta omutwe omutwe n'ebibeeri ogenda nabyo sembeyobuyo bwosanga bagubyewo aga hmm. nti bamutoloseza <laughs> akolanga bano abasirikale atabuuza mulete nga bwali nebakusanga mu tawulo nebakutwala tateekamu sensi nti kasooka ayambale eh, eh. ekyokubiri mada za uganda waliwo revenge mothers tyotumanyi katukutte nga bali bagala okuzita hmm. waliwo kyetuyita commercial mothers buliwobalaba hmm. mukakasiwukirayegattere muganda we ate kasiwukira bwe yafunye olubuto ate batebaabwe omasomadaziwozirayo conspiracy esoboka bulungi hmm. babagala kuba bintu byamaka era mukyala kiyingi bakwata omusajjamukazi mm. bwafa bakwata baawe baawe bwafa bakwata mukazi kati wcontrolstewerf kakati bana abasajja nabbanja balwana nabo tabasobola kati akola atya nabbanja mu buvunanyizibwa bwe kubanga alina gadgetisi zonnaakati kankubuulire mulabe sente zino Eh. okyala batunda christmas cards kakati kitegeeza nti eyo banka bagikozesa nga bagimanyi tebakozesa banka zisamudinga eh. zirirede zeyambisa lwaki eh, zirina okuzibbiramu kuttaagambye ti amasimu emitwalo kumi kwe bayisa sente mafu tegaliko bananyinego egyo mirimu gyayiso baziridde anti karakitalisiti esooka nti wiki banka okaali emitwalo kumi na musanvu mwamitaamali mirundi eh, eh, eh, emitwalo kumi na musanvu byabadde biwaani njagala mujemugambe ti post office bank post bank ina bakasitoma gwebat badingamba nti ebitongole byona ebisinga bebakozesa poliisi maje poliisi maje bona babasasulireyo netwala miliyoni za dola kumi mukyala kiwanuka naye bamugobayamba hmm. maria kiwanuka naye bamweyambisa okkuba batabulikiraaka muloko gavumen hmm. yali musajja wamaanyi nnyo bamusindika muki yabaala bbanga nga psawo ekyalukoli kyebiriyo wadde omulimu ogwadde balooya kontrakitiye omusango gwali gugenda kuliwa mu january omulamuzi nakuba yaabo naga ntinja kumuliza mujjo nka kontrakiti yasekkuna yaabwe yamukuba etya omuntu omukubiganidda tyegirimiwe nga yaleeta nti yafa era nti yafa naafa nagenda n'obujulizi naye nga bali batutte anoonya kampuni yalukoli ekenya teriiyo naye nga sente zagenze miliyoni za dolla ku 10 million dollar the people who, the company that completed the workers house was local aliko ne kyeyaliyo characteristics <laughs> zao tebakozesa ku redwo institution kati tunuulire eggaali museveni yalagira bakulira beerosa eggaali omusajja wa bank of uganda nawandika ebbaluwa ebyini ne bamugandira omusajja kadiidi okolagana naye hmm. tasobola kusapulayinga ggaali eh. tebasaba mulaja eh. basaba mulaale tebasaba mukiro emanufacturers of bicycles bafuna kadeidei era sente kadeidei yafa kuba kadeidei yafuna egaali naye sente bazigulayo account mukitambi tebazigirawo ebiseera eh, eh, bisinga bakozesa kampuni eh, tali credible bwebali bagula ejambiya nenkumbi okugabira ku bantu kampuni tezibeerayo ejambiya nga ogikolabo nemenyekamu <laughs> nebwanoonya kampuni eyo iyo is not there Eh, eh, yalese eh, bulangekisinga gamba ndigenda ogula egaali mm. egaali ziringa mitwalo kumi oba miliyoni emu olagawa manufakisaraera ngenabahio ningenamwabwe nodmaster obadde amabaati lukaaga oba amabaati emitwale nawe yadde ogo e uganda baati oba ku mukaaga ŋenda no ku mukaaga oba ku uganda baatiezeziri credible banoonyayoawo okumukaaga yamanyi nti alina kredibilize tebajja imubbiramu bamanyira okuteekawo kikampuni nebamala kibbiramu ne badduka batekawawo kimayanja sran tubes company limitedsikiriza bwenzimanyi buli sikando ya uganda yonna bakuryetingawo something bannayuganda kiva kukyobutalondola nsonga ezo kuzibeerako babeera hudwinked all the time yavuganya neriwo eh, balanga dimbagambo eh. nti kakati ebyo puresidenti basinkana simanyi covid tisimanya bajjanjabye mulwadde ki nti twabawadde abalwadde kikumi ne babajanjaba kubanga mulimu ebintu ebifaanagana hmm. especially nga muli under pressure omwana yabula n'omwana omulema bafaanagana omwana eyebase n'omufu bafaanagana omufu neyebase bakola ebintu nebimu ekituufu okujjako obategeera ku maca nti ono nga tazuukuse kati njagala ombulye eddagala lyogwanga n'eryono lyajjanjabye baliwa kukanditesitifa nga temulinamuwa sente gavumenti bewako obuwako obukugutwamereza bano abalwadde kikumi n'abajjanjaba baliwa ikowa oyala kuŋgamba nti birimu ekiwaani bintu bya covid x ne profeso ogwange mbategeera oba wafunye issues naye mwamitama eh. eddagala balikola batya balikuwaako olijjanjabise yajjanjabyani bano basinzidde ku kyokumuwa okumuwa lisensi eh? era kakati webamaze okwijawo ogwanga oyo nebaeta eh. omukazi tukubireko abamunogana uganda eh. baddagala nnyo nebayitayo obulalaawo nozana uganda neddagala lyayo <laughs> how can i give you money without testing it me to give you money kankobolio olina kubanga ogenze beyond reasonable doubt spiiki hmm. yajja mu buganda hmm. spiiki bw'aba awandiika buganda agiyita ensi ey'enkukuli kuba yajja lwakusatu yatuuka lwakuna ngaolukiiko lwa buganda lumaze okutuula ku lwokusatu nga kabino ne babuulya muteesa ne bamugamba nti waliwo omuzungu azze because atisimunene bazungu hmm. he was not excited yagaa nti mugende musuze mu nyumba yabawalabu era mukitabo kyesipiiku luganda yagita ensei yenkukuni enkukunizazimulumu okugita enyumba yabawalabu afutatudeyiotesa namutwala kulegera ebitoliza namulambuza empinguye nevi sipiiku mukitabo kyagamba nti yabala amaato enkumi ensi nga mulimu abasajja babiri babiri mbulijaa ekitegeeza nevi ya buganda yalimu abantu ya buganda yalimu abantu ya buganda nkaagamu ebiri ebyonyonyola kakati namugaa nti emungu etta nti ebitta nebaleeta ente nekikuba namugaa ni omuntu omutta nti nebaleeta omunyolo pulizona nemukuba naloka akakasa nti omungu etta naye omusajja atayina ngaojjanjabi nti abantu kikumi bba <laughs> nga ono pulumitivu kingi mm. kale kale yagezesa ku bantu bwabakiri eh. yagezesa ku muntu okakasa eh? eh. naye yagezesa ku munyolo pulizona ebintu ebyo nga binene nnyo tebireeta buzibu yagereresa ku munyolo pulizona nagamba sipikiri ddala emundu etta ekubi eh. ente egitaddebatiuwawuyo ate omuntu <laughs> uwawuyo omukazi n'omusajja nebekalakasa nga tebatolaga bajja bebajjanjabye <laughs> ensi nekiri waliwo abasajja nabisoma eh. batugambanga tibaliwo abasajja bagezigezi bagamba kabaka tugenda kukola ensuuti nga gwekojera ngaatagiraba abaayina ebibi ne bamwambula kabaka nasigala bwebeere naye nga buli omu ati okwogera nti oli bwebeere tewakisoma eh, eh, eh. nebamwambula sebo engoye nebazimujjamu kale okwa tebamunyega ye nga looza tebamulaba kubaita suuti mpya bano so as the people who have kakati kino ekyokumuteeka mu solo ki industrial park tekikola makulu mamita amali hmm. hmm. eddaga lya silimba e lisekkamera liri ludda mu irokiti azehokisi abakulembeze banakoma jo okukozesebwa ebintu ebyekiwandiibwa ebityo nga yebatera obiyita nebagenda omusajja n'abafera nabagamba nti yeno cyani nagesiyoku nebakumukolera omukolo nebaomusajja najjanga omugenyi wa gavumenti ya kenya agenda kubeera kunsi kale maumau atano mwena hmm. atano mwetano eh, gavumenti kitegeeza eh, okumanya yali awangala emyaka emeka bwekyogeddeawo nenzijukira dipi wano omugenzisa kikungo yagamba nti <laughs> ndeeta lipooti yakaira ge nagisoma naye nga jukira teyaliyo nendaba gavumenti ngaeri mu kutya okunene ennyo famire ya ben ekimu kukyabaabuwazi hmm. omwana oyo bamulya nnyo sente nti amagumba gataatawo gali wano Kajimu. Kajimu. Mm. The very family which said a lot of eventually Beni Yabuti. Ekikitegeeza mimi ya mwete. gavumenti erina okutya kungi kiva ku kinga ate erina intelligence emala baba gatugea kusoma lipoti ya kayira ne bagamba ndoza bagifunye naye nasobola kumanya nti dipi nasobola gifuna nabagamba nti bubwiri yajjawo ekibiina akabiina kaali kenaale kiyoga jakuteekawo communication ngeri ngena yokuzuna nyongenda mulekagano Mm. And now my commitment, where was the intelligence? Because the smaller pattern that, that is going to, to yes. Mm. But you also have the man who is the, this, this, this part is working for the party. And now communists, the battle is doing this conflict. President, I'm not going to be able to do this nebalinebat mukaaga mulamba bakamisionazi bonna n'abajja mwita komission batule ba commissioners omulimu gwa president mu 1970 gwali kusoma amawulire nakusoma raging robot kyegategeeza mm7 nga kyakola nti okusinza ku kyenasomye kitegeeza kino kikala kino kyebazaako kakati ekyo kikutyembategeeza nti kizwie buduwa but kirax era webijja okkuma oba tebali sereteni hmm. ah, tebali sereteni kubanga nanobuther azibenteke nti nti president naga nti sente zanatiziziriwa eh. oli natamatamu eh, eh, nze mirundi nga nze directo wasaidi anti ntmpingu zange buli mukulembeze gwajjayo batya n'okulinnyayo bagawekali kazene gwenanagira nga president ali awoze kuba kupiikako butereevu eh, nalabako omukulembeze nga zekayunga eyo naga nagenda kukwata ababbi naye teyakwata yade nomu neŋamba kati olu kiki hmm. abantu babonze kyebantiira batyanyo okubatera ku social media puresidenti bamutya naye bate social media one kyafikisi byalaibus era bagenda nebawandiika gegera amateeka gana tisogenda nga bayiya mm. bagenda babayako dola miliyoni bbiri nebafuna omulamuzi omulamuzi nayita aba youtube aba youtube nebasaba sente gavumenti zetayinze ah, ah, mm. eyo byitira yiyalina obija ate icc elevated mani platform to an international platform kati nga gwe kolina okutambuliza emirimu gyo nga tamale hmm. ani nani okusinga ebyokunyonyola balina bingi ah, ah. ate ansantono ebibuuzo bingi ansantono babasengeka balina okutemba nabalina okuwoleza wa kagadde kugamba nti oyo gundi afunye omukisa ti nantaba bamukubirawo bwe yajja okutereza ebyettakaye nantaba tebamulindabakyasirise e mu byettaka wano byagambiddemu wano ebyamayiro bajja kugamba nti abaana bamayanja babakubyekusoma abere desperate mukyala mukwaya singa teyali mugumu nti kitawamwegaanya nti bamugobye mukika agende e, e, helikopta puresidenti yaweereza helikopta nehovalinga amaka ga mukyala mukwaya mukono kwagala kutasa buzalekamijita yakuzanya mwe ojja kulaba lino olaba omusajja yavayonaga nti yazaala kakoza mutale eh, namulaba naliwe kamukakatulembe gwe kubaana bokaokaniraokaniraa <laughs> kubanda nga bakukubye oyo mayanja jakudduka fe bagumu kakati uh, omanyensi bambi kyebamukola nsibambi yagamba pulezidenti nti ndekulidde nsibambi yagenda nti bemulumbe obusajja bukadde butandika okuyinga hmm, sikyayingidde mulimu nsibambi hmm, mulimu nsibambi hmm, eh. nsibambi yatya ekyo kyokka ntikubaganya okuyingira munsiisa mulimu nsibambi ngaziza gwaki mulimu nsibambi nze mulondo <laughs> esajja lyali lisoma birango kubafu mulondo nagenda nekigala nti bannange mukasirikiro kano munaku yaffe twegatiddwako omulangira atuse mulondo watuukidde mujjukira bulungi byeyatukola ku federo banyola <laughs> mulondo <laughs> oyo mayanja oyo ajja kudduka bakyasirize bakyasirize ojja kuwulira nti abaana bebababulye ku somero bakuyita banamayanja andi akatiibwabajja kuca bakya esomero lyange abaana batwale buganda ogiyita yakuzanyebuganda yagwawo nafu baffe tuli bamaanyi kubanze nange bamanyi ti ndi mutiri be nyondo omutwe nalyakabomu emere nga nsoma ngoba mu kika nkole ekyembizi ekyembizi gyekiri ekyo kirina kagoto zamwibe e, bulenge nabo weyali nkolekyambizi eh, oba mukika kyenkima nkole ekyembizi oba mponyeza kubakati nabaala benkima sibeeraako kakati ngobaamu onjalize bwenyenda ate ate nomugoba mukika kikolerki <laughs> eh? ekikayiza na association eh. naye kati ekituufu eh, ekituufu kyekikugwe bwana bakoze ebitalibwana bakoze ebitali bituufu eh. eh, yakyogera hmm. birigwa kituufu kubanze mwogera kabaka asemanyi kabaka kikabaka kabaka banaze kulya ne batugobayo ne tuggo eh, ekitegeeza eh, nawe emengo aliyokole nga busungu kakati ebyo eh. kasabanda ayinaki kasabanda yazanyira mu kika kyabalangira n'abagamba omupiira gwabalangira ne bagubba basemakula nga baagala ogukapenemabaitamu bituke ku faino hmm. kakati omupiira ogusoka nga bakagwaliko bagutunda biriyoni satu n'ogusembayo biriyoni satu ne baziba ne badduka abaseka bendu kakati gondi kasabanda abuuza sente zibamupirira gyebika gye wali wamubuuza gwani akuzaala olwo bamugoba oli mwana waani eh, olwo eh, kabaka agenda mutta kabaka bwe yava ewakasabbanda wali e nakasero fe twazimba n'olubiri kabaka yalagawo nagendayomiwe komamboga gyeyava okgenda ewajjejja ngaani amusuza ani yali amumanyiwan abafuntula entamu nakweza abadde asulamaye wali wasengaawe mujjuko zoniawaseeating kasabbanda mumanyi nja kuleeta kasabanda wange omulangira kasabanda mumanyi kubanga yaliko mu nsiko mwavu eh, naye ne gavumenti yamwerabira yali kulankaki eh, yali wamaanyi eh, nabeera ne mwenalasi anti abalangira kubafugira pureent yakima abaana ba beeni nakima muganda wakabaka eyali ekyayina kale tebeerera oba teyasanga amenya musenze ekyayina teyamujja muganda wa mutesa yakolera obote ngaambasada ekyayina avuddeyo ku mulembe gwaba naye yatambuzaako ebigere mulangira simbu daudi nga talina sente kyo nga sikiwulyangako nzimpojja wange ekibamanyi nali nange mumanyi mm. era yafa muwafu sudderafu kakati eh. mu butajjukira nze mbadde wano mu bintu bingi nakugamba nti basonga emmotoka ya kabaka benzi miliyoni asatu badde wava mumo omulangira omutaka bali omuyita gwayambadde hmm. kyekirimu bwatuuka ku diamond cross nabaga nti kirungusi alina miliyoni agaakapu ibaddayo omulaba balage wavava mumo alinako bbiri eh. olanaletera <laughs> omusajja obuzibu kabaka twali e tuva masaka ne bamutolera ekikajjo kye ekyagoowa eh. kati akeera ku makya kinoonya ne mugande akibiddeko kupiika <laughs> baayita omusango gw'omukulu w'ekikooyo ne baguddamu ne gumusi <laughs> bagoowa kabaka n'agenda egini e, e, ah, ekibuli kabaka n'agendaomwamitaama ebintu byo ekibuli kabaka yakwata olupapula n'awandiika amakulu nga bagasuma kabaka ekibuli yakwata ekalamu omanye abaaba ekibuli balina bikulu mutesa bayakoma omu ataano muetaano bateekawo ebamuteeka ku lubaawo ne basuulamu enusu nezimuwanika eh? eh. nga yeminzaani abasiraamu bawanika ku sente nebamugamba gwedda ku lubaawo wali buli muntu ateekemu enusu endebe nejjula enusu neziwanika muteesa nze musinga obuzito eh. nga kitegeeza ki eh, amaanyi g'abasiraamu anti kyebamugaa tukatufe tunakola ki eh, tosomangako katabo kano nokuterayo buganda nakasomako kyeamba ekyali kyakuwawula kabaka oba kyali kyaaantigwatekawo okugulu kukukimi gwatekawo embuzi kukimi bijjukira mm, bulungiero gyebayita egindi bayitayo batya ngombolola yaweni obusitema buki eri mu nviiri muno mm. wakisomo kabaka omwami wogombole agaa nti muntemangako okugulu omuteesa yinyini yakulembera obuyinji owegombole yabawulirinzi naye <laughs> yasigala tiri mu mwami wagombola paka muteesa lwengeri busukuma egombolayobusukuma eh, yali atekayo kwakiye bawayizanga bawayirize eh. ngaembuzi zo bazirya abekanzuderaina eh, okuterayo buganda engeri abaganda egyo bababunyabunyabo wanonga muteesa ako bwe otekawo okugulu tukutwala obagenda nebaletako eyeyita jumba kimanyi yeyita nenamukuba kuby ekika nadduka ate obyomanyi nabyo eh, eh, eh. wagamba tobyagala tebikugasa bulungi obyomanyi nayeti kati obinamu interestekintu ah, kyomala kiso kakateko nti nabbanja bamukuume nyo museveni amukuume nyo ndabanga nabbanja ali mu bbanga okumala ekiseera kino kubanga okusinzira ku mbeera eriwo ababwebunguludde covidi pulezidenti wegwanga ayina okuva covidi ngaowaawe tebaleeta buli kintu kyonna naye yali ababuzizaako emirembe <laughs> nga tewaliwe babbira nebamuyiya waliwo gwe bayita muhammad mutala jeno muhammad mutala nowe bulundi babuyiya buyiya yafuga nigeria n'abateesako obupande colapsonisbal eh. kakati agenda mu post office mutala yali musajja mumpi agenda mu post office n'abaserikale be alimule nagwe nayi ekipa kyange kyenkimi president kijja hmm. nekimugamba wereziye wakola aleeta enguzi nakibatula obuyinga ekyo nekimubatula ekyoyinzi kikubanaomanyi museveni asobola okuvuga emotoka nga abantu tebamumanyi kituufu kabaka huseini owa jordan yevuganga hmm. takisi ekira ategeera abantu ebamwogeraho you just look what somebody loga nti but he cannot because people cannot imagine nti gwoli mu takisi hmm. nze sizivuga ezizo nembawulyanga bavuma nenjiteekako puroguramu nebavuma nebakolaekikulusoogere nosobola okumikiriza gwe mami tamalegwe nokumikiriza nogivuga nogijja paka wamutala yakuba yalagira post office nebagizingako abasajja bawamatuka <laughs> bawamatuka mu madala wagulwa kuduka bategedde nti presidenti yamala enaku mutala yamala enaku mea kubanga bwomanyiti omusajja gubeera mu nyumba notabulabako kakati tekyebongadde mubitawaana kubanga uh, baganyi banabyabufuzi okugaba ebintu eh. ebyokulya nebira byonna byonna teri munabyabufuzi mbaka wa paalamenti ah. kansala mp yona hmm. nange mukasa namukubidde esimu ampe nebali munamukubidde nze nina batugaa nti bawadde esente zalukokaze bampa you cannot qualify the success nebagambi one thing nti omukyala yali mumuzi nomukoze n'omusajja munyumba omukyala namugamba tinomukuba ba namugambye gwegusoose ntiaa kuba yali ayagala abantu gwegusoose nagambye mumba muno giringa ena nayene okutima amazzi olusuku lwewaabuli mukibanana kyewaako nalingenda ebiri twasinkana mumwanyiza ewaabuli nagenda bulungi wabwa mutuba omusajja nagamba tingeza olina nabona <laughs> omukazi nabagamba kyekizibu kiri kimu nebwemunanzija kuno ngaekizibu kyono temukiteesezaawo tiwaddu bitu timuleete lubalala wakimbowa eh. yaje kikolako ekyo yes omusajja afune lubalala wakimbowa naye nebwanaŋŋaana abasajja abalala nebwananzagirijalya wakirina abajeemirabu ekyo nakyo kyafuuka kikwasa oba ogamba nti wakoja ah, kimbo wa kwenda omusajja bwe yafuna lubalala wayi mwekimbo wa yemuganisi wa batule wanasinga yayina nemizigo ewuwe temumwa sente nga tenayaka musajja akanika wa batule ani naddala kati abali mugandaala eh. kati abanafu bekwasa bwavuabaana ah, ah, eh. webaligenda <laughs> kakati nkugamba nti the scavengers these mps and councelors eh. taking advantage of government failure to deliver food like this kakachire chira kutegeza chika kacho government teri kansala government teri ya dm government teri ya dm government teri ya dm